उम्र बेशक कम है लेकिन मुझे तजुर्बे बहुत हैं मुझे मारने वालों से कह दो मेरे चाहने वाले बहुत हैं